Video. Nach Java und Buba Corelli und danach auch Nicolia kommt jetzt Katharina Gruitsch mit ihrem neuen Lied. Katharina Gruitsch habe ich ehrlich gesagt schon verfolgt, habe schon ein paar Musikvideos angeschaut und ich mag ihre Songs. Vor allem Paranoidian, äh, Roger Nazabol, <laughs> Kalizia, Warum lachst du? ja, süß wie so. Ja, ich bin <laughs> kein Hugo. So, äh, und Gerade eben ist ihr neues Lied rausgekommen. Napas Panik. Das heißt? Panikattacke. Panikattacke. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Ich mag Katalina Krüch sehr. Deswegen lass uns anfangen. <laughs> Die ist bei Leia. Also unter. Oh, da steht Text Jala und Huber. Ja. Oh mein Gott. <laughs> Ich glaube, das wird um sie rauchen. Oh, hey, das ist richtig eckig. Cool. Wow, das ist Fahrrad. Oh, die sieht ja geil aus. Was die anhalten, ne? Geil.

Das ist richtig. gut. Mal ein bisschen schneller das Lied von ihm. Also die anderen sind auch nicht so langsam, die Lieder, ne? aber das ist schon mehr Partymusik. Ich find's geil. ist richtig gut. Aber was immer noch war. Ja, Slay. Die ist richtig cool, ja? <laughs> Ich mag sie voll. nichts. Hast du's? Wer ist das? Das Ist das Jalo Puma? Ich wollte gerade sagen, wundert mich, dass die beiden nicht so einen Collab mit der machen. Dann hört man die Lungen Ich <laughs> Wusste, dass da irgendwas kommen muss. Kann ja nicht sein. okay, ich will auch solche Lichteffekte, so Lichtrauch haben. Ah, Rauch? Wie heißen die Dinger? Danger. Katharina Grütsch. Tropical Life is hot. Ja, true. Damn. Das war echt gut. Das war mega gut. Und jetzt ist sie bei Imperia. Wir haben noch Text von Jala und Buba. Und die sind ja auch richtig cool drauf. Also war ja irgendwie schon klar, dass was Cooles raus wird. Natürlich. Was auch Geil. sonst. <laughs> ja, ich bin echt. Ich habe mich sehr gefreut. Vor allem auf diesen Tag habe ich mich sehr gefreut. Also den heutigen Datum, 15.04. habe ich fett um mein, also in meinen Kalender reingemacht. <laughs> okay. Wie hat dir das Lied denn so gefallen? Eigentlich vom Text her auch, du verstehst du es ja. Boah, ich war so fixiert auf das ganze Video und so, dass ich fast gar nicht auf den Text geachtet habe. Also ich war gesagt. echt auch fixiert auf Katharina, also weil muss die ganze Zeit schauen, was die da macht und so. Da hat sie die verschiedenen Outfits an und so und da hat die richtig geile Mut Richtige Augen. und So. Richtige Augen, also echt, das ist richtig befreit. krass. Ja, falls ihr Lieblingslieder von Katharina Kuric habt, könnt ihr gerne runterschreiben, würde mich sehr interessieren. Falls ihr mehr Reactions wollt Richtung Balkan, gerne auch in den Kommentaren. Falls euch unsere Reaction gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und vergisst nicht zu abonnieren, falls ihr mehr sehen möchtet. Und shared, shared, shared. Dann sagen wir mal Danke, dass ihr zugeschaut habt und verabschieden uns. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. <laughs> Richtig? ja. Peace.